السلام علیکم میرا نام ہے محمد دانش اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہ بتانے والا ہوں کہ آپ لوگ کسی بھی پی ڈی ایف فائل کو جے پی جی میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اسے جے پی جی کے علاوہ بھی کسی اور فائل میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو مثلا آپ اسے ورڈ فائل میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں ایکس ایم ایل فائل میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں ٹیکس فائل میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو کسی میں بھی آپ اسے کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ تمام فائلوں کو کنورٹ کر سکتا ہے لیکن ہمارا اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں آج میں نے جب آپ کو لوگوں کو بتانا ہے کہ آپ لوگ کسی بھی پی ڈی ایف فائل کو جے پی جی میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میرے پاس یہ پی ڈی ایف کنورٹر موجود ہے اس کا لنک آپ کو میری ویڈیو ڈسکرپشن سے مل جائے گا آپ اسے وہاں سے آسانی سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو رائٹ کلک کر کے اس کو انسٹال کرنا ہے اس کو یس اوکے اس کو نیکسٹ اس کو دوبارہ سے نیکسٹ نیکسٹ نیکسٹ اس کو دوبارہ سے اور اور اس کو انسٹال کر لیں گے تو یہ آپ کے پاس انسٹال ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پہ لانچ کنورٹر اور اس کے بعد سے فنش کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس اس طرح کا یہ آلریڈی رجسٹرڈ ہے اس کو کریک کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ تقریباً آپ کو پورے ایک سال کے لیے آپ کے پی سی میں چلے گا بغیر رجسٹریشن کے جب رجسٹریشن کا آپشن آتا ہے تو جہاں پر اس کو ایکٹیو کا آپشن آ جاتا ہے تو یہ وہ فائل ہے جس کو میں پی ڈی ایف فائل کو جے پی جی میں کنورٹ کرنا چاہتا ہوں اس لیے میں یہاں پر add P D F file پہ کلک کروں گا اور یہ وہ فائل ہے اس فائل کو میں یہاں سے اوپن کروں گا میں اسے ای پب میں اسے کنورٹ کرنا چاہتا ہوں یا ٹیکس فائل یا ایمیج میں تو میں ادھر امیج میں اس کو کنورٹ کرنا چاہتا ہوں اس لیے یہاں پہ میں اسے سیدھا کنورٹ پہ ہی کلک کر دوں گا اس پہ آپ دو یا تین سے پی ڈی ایف فائل یا چار پانچ پی ڈی ایف فائل بھی ہیں تو اس کو ایک پی ڈی ایف فائل میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں اس لیے میں یہاں پہ امیج پہ کلک کر کے اس کو کنورٹ کروں گا اور یہ میرے پاس فٹافٹ کنورٹ ہونا شروع ہو جائے گا یہ ٹوٹل دو سو اس کے اندر اکتالیس پیجز ہیں اور ان کو تمام کو اس نے امیج فائل میں کنورٹ کر کے مجھے آؤٹ پٹ پہ دے دینا ہے یہ دیکھیے یہاں پر اس نے مجھے یہ کنورٹ کر کے دے دیا ہے اب میں اس کے یعنی کہ ڈاکومنٹ میں جاؤں گا یہ دیکھیں یہاں پر اس نے یہ تمام کی تمام فائل اس نے یہاں پر مجھے کنورٹ کر کے دے دیا ہے تو جس سافٹ ویئر آپ کو میرے ویڈیو ڈسکرپشن میں اس کا ایک لنک مل جائے گا ڈاؤن لوڈ کا آپ اسے وہاں سے آسانی سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آپ میری اور نئی ویڈیوز سے آگاہ ہو سکیں تھینکس فار واچ اللہ حافظ